एक्सपेक्टेसन वर्सेस रियालिटी भइदिएर हेलो नमस्कार तपाईँहरूलाई फेरि मेरो भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु आज अनि हामी चाहिँ अहिले यहाँ होइन प्रेम गीत थ्री मुभी हेर्न जानको लागि वेट गरिरहेको छु म अनि जेनी बहिनी अनि जेनीको साथी सागर आउँदैछ सागरलाई वेट गरिरहेको छु अनि मेरो पनि साथी आउँदैछ हामी अलिकति म जहिले पनि टाइमभन्दा अलिकति छिटो आइपुग्छु होइन अहिले छिटो आउनु भएछ आज चाहिँ छिटो आएर छ अनि मुभीको कुरा गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ होइन हिन्दी डबमा एकदम हेर्नु मन लागेको थियो जे भए पनि होइन हामीले सधैँ साउथ इन्डियन मुभीहरू हेरिरहेको आवाजमा होइन हाम्रो नेपाली मुभी मुभीहरू पायो भने चाहिँ सायद केही न केही इमोसनली कनेक्सन हुन्छ होला भनेर सोचिरहेको थियो त्यही पनि ठिकै छ नेपाली पनि हेर्छु अनि राम्रो राम्रै छ जस्तो लागेको थियो होइन ट्रेलर हेर्दा जिनी कतिको एक्साइटेड हो अलिअलि अलिअलि मात्रै अनि नेपाली फिल्म त अरू पछि अरू बेला नि हेरिरहेको हुन्छ तर मुभी पनि राम्रै छ जस्तो लाग्छ होइन जापान आदि first time Nepali Nepali film ticket काटेर हेर्छ लागेको छु हेरौँ कस्तो हुन्छ बल्ल एकजना यहाँ आइपुगेको छ ओ यता यता दिनेश आमा कति आउँदैछ आउँदैछ अरे आउँछ होला के आज प्रेम गीत थ्रीको टिकट हाम्रो हातमा परिसकेको छ अब जानेवाला छौँ होइन एउटा एउटा मलाई हो एउटा तिमीलाई हो फाइनली यहाँ हाम्रो साथीहरू आइपुगेको छ होइन हामी अहिले पुनः सिक्किममा छौँ अनि म अनि यहाँ लामा दाई अनि राई भाइ राई ब्रो जेनी बहिनी अनि पाखिन ब्रो प्रेम गीत थ्री यहाँनिर जापानमा रैला हान्नुपर्छ एनी आऊ रैला हान धेरै नै एक्साइटेड छु होइन प्रेम गीतले लगाउँछ होला प्रित हो भने एकदम कत्रा एक्साइटेड होइन प्रेम गीत लगाइदिन्छ नै प्रित नै हो आज चाहिँ होइन अब हामी सिङ्गल मान्छेलाई त त्यो भन्न मिल्यो नि त हो कि होइन हेरौँ मलाई चाहिँ यो यसो भन्दा नि हिन्दीमा चाहिँ लास्ट हेडमा लागेको थियो होइन तर ठिकै छ अब यहाँ हिन्दीमा चलेन नेपालीमा हेरिदिउँ अनि पछि हिन्दीमा आएपछि म त हिन्दीमा नि हेर्नेछु हामी चाहिँ थोरै बाटो मिस्टेक भएर अलिकति ढिलो होला ढिलो होला जस्तो छ हामी त अब तिन मिनटमा पुग्छौँ फिल्म सुरु हुन अहिले दस मिनट बाँकी छ पानी पनि पऱ्यो अलिअलि थोरै थोरै दुःख पाइरहेको छ हामीले है राम्रो एउटा केही के नेक्स्ट टाइमबाट फेरि माछी गाई नाप्यो भने त फेरि अँ एकदम भिड लागेको छ तिमी नलुक न तिमी केही पनि हुँदैन कि मलाई त्यो एकमै देखेको थियो ओके अब फाइनली हामी यहाँ हलमा छिटो लगाइरहेको छौँ होइन ल ढोका खोला चाहिँ नि ओके ल चार ढोका पनि कति हो हो बाहिर एकदम हेर्ने मान्छेहरू धेरै लाइन लगाएर बसिरहेको छ होइन यहाँ अलिक तल भन तल यहाँ यहाँ माथिबाट त्यति हामीले हल्का खानेकुरो किनेर लिएर आएको थियौँ खानेकुरा लानु नमिल्ने रहेछ होइन थाहा भएन ल फिल्म सुरु हुन लाग्छ होइन कस्तो छ हेरौँ है खाना ल्याउन दिन जान्ने नगर अन्त किनेर ढोकासम्म ल्याइसकेको थिएँ त्यसपछि लिएर राख्यो खाना अहिले टक्क इन्टरभल भएको छ इन्टरभलसम्म चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो होइन मुभी भिएफएक्सदेखि लिएर लभ स्टोरी राम्रो भइरहेछ एकदम अझ अब के पछि के हुने होला भनेर अलिकति हुन्छ नि कुलदुलो चाहिँ अचानक बोलाउनु भेट्यो होइन कस्तो लाग्यो त आज इन्टरभल भएर छ अहिले इन्टरभल कस्तो लाग्यो जस रमाइलो छ मलाई त्यो एक्सन डाइरेक्टर चाहिँ दामी लाग्यो एक्सन डाइरेक्टर राम्रो छ ग्रुपको घर त त्यतै होला ड्रेसै <laughs> मिलिरहेको थियो त्यो त्यो के होला जस्तो टाइपको क्या अरू अरूले लगेको थियो अघि हामीले त्यहाँनिर बस्दाखेरि चाहिँ खाएको देखाएको थियो हामीलाई दिएन सो हामी बाहिर आएर खाइरहेको छौँ लुकाएर लगेको हुन हुनसक्छ मेबी अझै नि कस्तो लाग्यो फिल्म राम्रो लाग्यो कस्तो लाग्यो भाग्दो र त अनि ब्रोहरू कस्तो लाग्यो फिल्म ठिकै छ है मलाई राम्रो लाग्यो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई है हजुर कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई फिल्म एडिटिङ होला हो फोको एडिटिङ भाइ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो छ है एकदम है कस्तो लाग्यो तपाईँलाई राम्रो छ है मैले नेपाली फिल्ममा एकदम राम्रो तपाईँले फिल्म हेरेर निस्किरहेको छ बट्टाबट्टि हजुर रमाइलो थियो हजुर जापानिज मुभी हेर्ने टाइम टाइम हेर्न गइन्छ अनि धेरै पछि नेपाली मुभी हेऱ्यो होइन जापानमै अब रमाइलो लाग्यो त्यो कुरा है इन्डिङ चाहिँ राम्रो सायद इन्कम्प्लिट छ है इन्कम्प्लिट चाहिँ छैन सायद त्यसको पार्ट पार्ट फोर आउँछ होला प्रेमितको वेटिङ यसको पार्ट फोर आउँछ जस्तो लाग्छ हिरो नपरे भए आउँथ्यो होला हिरो एनिवे अब अक्टोबर फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो स्याडोसको सो छ गार्डन सिङ्किबा फ्याक्ट्री सिङ्किबा स्टेसनबाट नजिकै हुन्छ होइन आउनु होला रमाइलो गर्नेछौँ हामी पनि यहीँको लोकल आर्टिस्टहरू पनि हुन्छ होइन shadows band such iconic band is coming to Japan let's rock together होइन कि मलाई लास्टमा हुन्छ नि हिरोइन छ जस्तो फिल भइरहेको थियो कि तर हेऱ्यो नि त है गीत भनेर भनेको थियो नि त म रुइरहेको थिएँ तर धेरै रुएन मेकअप बिग्रिन्छ भनेर ल हामी चाहिँ फिल्म हेरेर निस्केर आउँदैछौँ स्टोरी राम्रै लाग्यो एक्सन एक्सन पनि राम्रो थियो रोमान्स पनि राम्रै थियो होइन अनि सस्पेन्स पनि त्यतिकै थियो फेरि स्टोरी अलिकति कम्प्लिट छैन स्टोरी कम्प्लिट छैन त्यही भएर प्रेम गीत थ्री चाहिँ राम्रोसँग चल्यो भने प्रेम गीत फोर पनि निकाल्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ गेस गरेँ पुरै खतरा छ एडिटिङ पनि बवाल छ होइन ब्याकग्राउन्ड सिन त झन् पुरै होल नेचुरल हो होइन त्यो झन् बवाल तर लास्टमा आएर मैले इन्डिङ चाहिँ बुझिनँ हो त्यो इन्डिङमा के छ सस्पेन्ड सस्पेन्ड छ कि त्यो प्रेम गीत फो आउँछ कि आउँदैन हो अब यस तिन किन थ्री चल्यो भने बिजनेस पनि हुन्छ थ्रो पनि आउँछ थ्री चल्यो भने आउँदैन हिन्दीमा चाहिँ हेर्नु मन लागेको छ फेरि एकचोटि नेपाली मुभीले होइन प्रगति गरेको धेरै राम्रो यतिको मान्छेको बिजनेस हो सबै स्टोरी त भन्न मिल्दैन त्यो पनि जो स्टोरी अलिकति इन स्टोरी चाहिँ कम्प्लिट छ होइन प्रेम गीत थ्री एकदम राम्रोसँग हेरिदियो भने प्रेम गीत फोर पनि आउँछ होला राम्रो छ योभन्दा नि अझै फिल्महरू प्रेम भित्रीमा भन्दा नि होमा एकदम प्रोग्रेस भएर आउँछ होला भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु एकदम राम्रो छ मलाई चाहिँ मन पऱ्यो